guys, kembali lagi di uh, acara Let's Eat bareng gua Bexran dan Tifa, kameramen gua. Sekarang nih guys, kita lagi ada di Misiga. Itu sih yang gue yang bisa gue baca ya guys ya. Ya, nah Misiga ini katanya, bukan katanya, ini tuh Korean food yang bukan barbecue gitu ya guys. Ini tuh Korean food yang bener-bener Korea banget dah pokoknya pokoknya kalau kalian udah nggak sabar penasaran mau lihat nanti kita masuk nah lokasinya itu tuh ada di Moy tapi nggak dalam Moynya itu ada di ruko-ruko dan itu posisinya tuh ada di antara lobby 1 dan lobby 8 di antara tengah-tengahnya tapi bukan di Moynya di Moynya. ada di ruko depannya oke okay? kita langsung masuk aja kalau kalian penasaran let's go mie di eh mie Mi mie oke okay? nah nah ini semua yang udah kita pesen tadi sorry nggak pesen guys jadi gue udah pesen banyak banget di sini ini yang pertama ini ada bulgogi ini, ini ada ayam ayam ayam goreng pakai saus pakai saus khas Korea. Saya kita cobain aja lah. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja. Gue pengen nyobain dulu ya. Sama barengan nanti. Maaf ya guys ya. Tindakan berbahaya jangan dilakukan depan umum, apalagi yang orang yang gak kenal langsung kita coba ini nggak main dulu selamat makan selamat makan guys asik hmm hmm gimana lu eh, eh ya asik <laughs> guys nah ini ini ini ya nah ini ayam udah nggak tulang ya aman ya Emang ada belum? Nggak ada sih, gua belum gigit juga gua udah gigit nggak tuh lah. Hmm. Ini tuh goreng, Enggak tahu bumbunya bumbu apa. Ya. Rusak nih. Pokoknya ini ayam nih. Hmm. Nah, kelihatan. Enggak bumbunya ini agak manis-manis pedas gitu enggak juga sih soto ibet gue gue gak tau sebenernya ini bumbunya namanya apa pokoknya enak gue sih lihat menu deh habis itu. Nanti pokoknya di terakhir kita bakal kasih tahu menu bang mana itu kita makan menunya ini apa. Yang pasti gue tahu ini bulgogi sapi halal. Langsung coba lagi. Nah, ini ayam goreng. Boleh. Jadi kita nggak sendirian deh Kita jadi tamu sampai dia udah malam biasa. ngaper iya kita tuh kan mendadak sebenarnya hmm. ini mendadak banget hmm. ya literally itu banget hmm. kita mendadak rencananya dari kemarin iya. <laughs> mendadaknya dari kemarin dari kemarin ini enak loh enak. Hmm. Habisin kan? Enggak. Habisin kan? Yang bagi-bagi kan? Enggak usah. Mm, kasih dulu. Ambil, ambil. Ambil, ambil. Ini kalau kalian ingat di video kita yang kayak bulan tahun lalu, eh? Eh, baru mulai tiga ibu kita ada tamu kan guys namanya Marcel dia juga iya, ada ini cuman bang daripada dia ngomong udah makan aja oke kita terus eh, kita ngundang banyak orang di sini guys seperti biasa ini acara kita guys iya Coba lagi ya pendek deh itu apa kalau cobain dong back itu bulgoginya nah ambil gimana ya bukannya tapi udah bekas makan ini Cuma kayak, kayaknya emang gitu. Enggak, enggak, ini aja. Ya. Kita pakai ini. Hmm. Ini kan. Jadi kita mengurangi penyebaran COVID jadi kita pakai sendok satu-satu. Hmm. Gitu. Susah. Ini udah satu makan satu. Susah. Ini udah ini sendok di sini aja. Oh, iya, iya satu. Satu makan satu. Dia satu, satu orang satu. Hah? Ya, nanti kalian dinner kan guys. Hmm. Ini begini. Nah ini gua, sisanya mereka yang ini, oke? Okay? <laughs> Ini kacau Emang kita di sini kurang prepare ya guys kalau bisa dilihat ya. Shooting terkacau gitu. Hmm. Apa-apa, apa lah ya. Tujuan kita soalnya makan guys. Hmm. Gak mau syuting sebenarnya. Hmm. Makan aja. Yang penting nah, ini, ini dia bulgoginya, cobain. Cobain dong, ambil, ambil, ambil, biar bareng. Ambil buruan biar bareng, ayo setan. Hmm, enggak. Enak banget. Enggak barang dong. Oh iya, oh iya, iya, iya ulang-ulang. Ceritanya gue belum makan doang. Ada tulangnya ya? Oh iya. Coba yang biar bareng kita. Gue belum tahu rasanya soalnya. Gue belum tahu kalau ini enak banget. Lo coba satu dulu ya. Ini guys, selamat makan. Wih jago nah, makan guys hmm. hmm. Saya ini kayak daging kan itu kayak sapi gitu guys hmm. daging sapi daging sapi hmm. daging sapi ini kayaknya lebih ke daging apa ya sih baru tahu kayaknya sih daging sapi kayak daging pokoknya ini betul tuh banyak gerak guys sekarang sini ramai makhluk astral kita cari ini oh ya yang besar guys eh kita minum dari makan dengan bahasa Mandarin kan udah sama Korea Korea Korea mana dari Mandarin masih enak deh ya kalau enak kita nggak ini sih ada apa sih gerangan ah, ada apa sih kawan apa bisa? apa sih hmm. nah pokoknya gitu aja baca korennya silakan komen di kolom komentar nah. Ya. oke ya. ya. jangan lupa buat kalian yang belum subscribe klik tombol subscribe sekarang juga karena gratis itu gratis iya, iya. gak ada iya. edit gitu iya maaf ya tis tis tis tis zoom ya zoom ya edit ya edit ya tis tis tis tis nggak mau edit dak dik duk gitu ayo eh, boleh kita ini dulu eh, kata-kata kata-kata pot yang kita nih ngebul apa? Ya. apa udah lu potin, bini jangan lupa terus udah dilap induk udah eh, dia cuma cara pelan-pelan dan narikan saya ke atas dan ini kasar kan kalau udah di gitu maksudnya ini hmm hilang ada hei saya lagi syuting maaf padahal pengen ini minta Oh iya iya syuting dulu habisin udah guys kita habisin makanan dulu ya kali ya eh, hmm. Datang tapi nggak bisa ngomong guys karena masih ngebut-ngebutnya kita coba yang lain lagi habis ini gue mau habisin dulu ya sampai dulu ya guys ya bye belum belum belum ya belum oke satu dua Oke guys, jadi sekarang kita baru datang lagi namanya Oke, namanya Kodari Kodari Gui. Kodari Gui. Itu pelafalan secara Indonesia nya. Nih, Beksan nih cobain dulu deh Beks kan lu masih ini nih biar kalian lihat dulu kan, Coba bar, ini geserin dulu. Kalau dari tadi kita makan banyak banget nih guys. Iya. Nih ngomong-ngomong gimana cara motongnya? Sabar yuk. Kayaknya aja. Oke. Okay tahu kita semua tadi bingung ya. orang bingung nggak nggak strong itu sih tahu dari hati kata dia enggak gua nggak makan <laughs> makasih deh nggak makan kalau dari sini mah nggak makan makasih kata enggak gua nggak makan udah kopi kena besan dan enggak ya kalau udah direkam enggak aja kita coba aja ya. coba dong Coba cobain aja jangan gitu dong pedes guys Nah, jadi itu dia nggak bisa pedes guys Ya, cobain deh. terus buruan nih. Ada? Iya nih. Cobain dulu. Ini cakep ya, koduri. Eh, koduri gui. Koduri kodari. Kodari Anak. panas Gak berasa kalau panas Berat ya. Nih ya sudah panas nih Eh salah kan Kita coba langsung Gimana rasanya Bex? Rasanya pokoknya kayak ikan gitu. Maksudnya ikan apa? Kayak bawal. Kayak kayak ikan gabus deh. Pokoknya ini ikan nanti namanya apa? Kodari. Gui. Kodari gui. Ini enak. Coba nanti nggak pedes kok. Nggak pedes. Ini bumbunya emang kayak gitu. Oh, ya. Hmm. Baru bawa sambal. Wah, tahu mentong asal. Mungkin makan kepala deh. Ada Ini iya. lewe tak kayak itu. Hmm. Jadi lelenya ini <laughs> bukan lele, bukan lele. Tasty banget guys. Hmm. Tapi jujur enak sih ini. Hmm. Kalau pedes ya? Enggak, enggak udah sah. Enggak oke okay, pokoknya kita mau habisin aja sekarang kalau ada makan lagi kita tinggal lempar lempar sini lele enak deh kan udah us oh, iya, oh iya. ya oh ya bang lagi dua dua tiga Thank you. enak banget semuanya pokoknya ya napasnya ini yang tadi udah makan apa ya gua ayam ayam juga yang udang juga udang terus bulgogi bulgogi terus Ya, ikan ikan hmm. ikan emang buat gue ya tempe ayamnya enak iya. mana mana kalau gue gitu. ayam sih enak ya soalnya kalau orang Indonesia kita ya, nggak kan, ada ayam nggak hidup gitu. iya pokoknya ini enak banget ah sorry guys saking enaknya jadi maaf mbak saya lagi syuting mbak mbak mbak mbak <laughs> Maaf mbak, saya lagi. Bentar guys ya. Jadi, iya makasih mbak ya. Kita udah mau udahan. Kita udah kenyang. Kita kenyang. Kenyang. Biasanya kalau kenyang apa? Bego. kantuk. Kantuk. Nah, habis itu pokoknya gue kita gue rekomend banget ya kita kita rekomend banget semua yang sini untuk kalau kalian mau cobain Korean food yang bukan barbecue barbecue gitu patut banget cobain misik gue yang tempatnya di Moy yang gue datengin ini di Moy gitu datengin ya ada di Moy di antara lobby satu dan lobby 8 ya tempatnya dia tuh dulu kok bukan di Moynya bukan di dalamnya maksudnya nah itu aja kayaknya jangan lupa buat klik tombol subscribe, subscribe like, like comment, comment, dan lagi share. share banget jangan lupa di share itu aja terima kasih sudah nonton tetap stay tune tetap stay tune di video-video selanjutnya di Happy Day Let's Eat udah itu aja kita mau pulang see you guys